l'allaitement maternel ainsi que la santé du fœtus et du nourrisson à l'ère du nouveau coronavirus ont été les principaux thèmes de la réunion interactive spéciale. Diffusée mercredi par le ministère de la Santé sur sa page officielle sur Facebook, et ce dans le cadre de son interaction continue avec les questions des citoyens sur le virus Covid-19. Amina Barakat, nutritionniste et chef du département de néonatologie et de réanimation à l'hôpital pour enfants du CHU Ibn Sina à Rabat procédures à respecter ainsi que les précautions à prendre par la mère afin de protéger son enfant en cette conjoncture spéciale. À cette occasion, Madame Barakat a indiqué que les données médicales disponibles actuellement excluent la possibilité de transmission du coronavirus de la mère au fœtus. Notant que des études menées sur des femmes infectées au Covid-19 dans le monde ont montré que ce virus ne se transmet pas au corps du fœtus précisant qu'une femme enceinte n'est pas plus susceptible d'être infectée par le virus que d'autres. Dr Barakat a également souligné la nécessité de fournir aux nouveau-nés des quantités suffisantes de lait maternel. Car il contient une grande quantité d'antibiotiques qui renforceront l'immunité du nourrisson. Considérant que le lait maternel est le premier vaccin contre les virus pour les nouveau-nés, dont l'immunité à cet âge est relativement faible. Dans un même cas, certains comportements et traditions après la naissance d'un nouveau-né au sein de sa famille, comme l'embrasser et le faire par plusieurs membres de la famille soulignant que ce contact rapproché avec le nouveau-né est suffisant pour augmenter le risque qu'il contracte l'infection au Covid-19 La responsable du ministère de la Santé a appelé par ailleurs à ne retarder en aucune circonstance la vaccination des enfants notant que se rendre à l'hôpital pour la vaccination de l'enfant est l'une des raisons de sortie exceptionnelle autorisées pendant la période de confinement. Portez-vous bien.